DJ Snow's Beat. Estoy fumando tanto que parezco un chino Estoy rapeando piola mostrando mi estilo Pensando tanto en su culo que ya estoy perdido Dicen que soy una mierda y en eso coincido Yeah, yeah, yeah pero mejor que se callen Si quieren hablar de mí que lo hagan cuando no fallen Yeah, yeah, pero mejor que se callen Si van a dispararme por favor que no fallen Y yo no quiero Hermani Tampoco Gucci Prada, solo quiero Mari Un poco de money, estar con esa shorty que parece honey, oh shit, oh shit Recién me despierto y me está mensajeando ah, sí. Es tu guacha que me está llamando Me dijo que le gusta y que guste mi mambo Y que se enamoró de mí cuando me escuchó cantando Y esos raperos no pueden conmigo Porque tengo estilo flow bien atrevido Porque más que heavy todo mi sonido Poneme el beat que sea y queda destruido Fuck shit bitch, mil skills tiro Esto va sin fin ni fin ni esquema Ella es mi queen, yo su king redormido Tú estás detrás de mí, por eso estás resentido Esto no es azar, no es como los dados Tienes que ganarte, sonar en todos lados Me la paso todo el día escribiendo palos Nunca pico y pala, siempre el que trae mis manos Podría estar con esas guachas, pero no quiero Ya estuve con muchas, pero todas me aburrieron Ahora estoy puesto pa'l business, quiero dinero Si se meten en mi camino, sepan que ya perdieron Estoy fumando Estoy fumando tanto que parezco un chino Estoy rapeando piola mostrando mi estilo Pensando tanto en su culo que ya estoy perdido Dicen que soy una mierda y en eso coincido Yeah, yeah, yeah